ما رأيكم لو أنك تبي تطلب مني سلف خمسين ألف وش بتجيني به ما الأخلاق اللي بتجينا الله يمسيك بالخير طال عمرك الله يجعل أبوك وأمك في الجنة قدر الله على ما شاء الله وش هل... وتو لسانه مترين والآن هدأت وسكن لأنه يريد العطاء مني يا أخي تريد من أبويك الجنة فاخفض جناح الذل واخفض لهما جناح الذل لابد تكون ذليل ذليل ذليل أمامهما وإلا فلست ببار لأن الله يقول اخفض فوق الكرسي أبوك في الأرض انزل في الأرض لا تقعد فوق كرسي ولا تركه وانت عنده ولا تجي في جنب يتلفت عليك يسولف تعال في قدامه واجلس جلسة طالب العلم عند شيخه وأطلق وجهك ابتسم حتى يفرح وإياك أن تنظر في مشغل من فقه الصحبة لا تنظر في مشغل من المشغلات جوالك أنا ودي أجيب نجر وأدق الجوالات اللي اشتغل بها بعض الأبناء عند الأمهات والآباء يا أخي مو بعيب ترد على الجوال وأنت عند أمك عيب والله لو أنه من كان عندك الجنة وكل اللي ورا الجوال يصبرون ولا يرضون ولا يرضون ها آه يرضون ولا يبلطون البحر هذه أمي وذا أبوي ما في أغلى منهم لا ترد على جوال ولا تقرأ رسالة وحطه على الصامت ولا انطله مع حذائك عند الباب إذا دخلت عند الأبوين من فقه الصحبة ألا تنشغل لا بنظر في الساعة لأن كذا قالوا شلونك عساك طيب وأنا أمك والله أني طيب عقوق وش قاعد تنظر في الساعة مستكثر الوقت اللي تقعد عندهم مستكثره أنت داري يوم دخلت أن تنظر في الساعة حتى تستعجل في خروجك منهم ولذلك إياك أن يشغلك مشغل